Bonnie. Bonnie. Kleine Fellnase. Probieren wir es. Scheiße, bist du Welcome groß. back to Parts and Service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. To access the Hello, throat the pipe, Hm? Ich habe mich doch mit diesem scheiß Plüschi da erschreckt. You must be as precise as possible when removing the eyes from their oh, respective oh no. sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Plüschi erschrocken. Von äh, hm, gib her. Da, Bonnie, von dem da habe ich mich erschrocken. Ähm, Plüschi, bist du okay? Bonnie, was meinst du? Okay, bye. Äh. Ich muss dich da nehmen. Äh. Oder auch nicht. <laughs> Fuck. <laughs> Plüschchen war zu ab. Plüschchen war zu ablenkend. Jetzt habe ich nicht zugehört. Welcome back to Parts and service. Oh no, it looks like Bonnie's guitar is out of tune and must be recalibrated. First, we must access his harmonization module located inside his secondary throat pipe. To access the throat pipe, both eyes must first be removed. You must be as precise as possible when removing the eyes from their respective sockets. First, firmly grip Bonnie's left eye and carefully remove it from its socket. Great job. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. So. Deposit the right eye in the cleaning. Good job. To open Bonnie's faceplate, yeah, carefully yeah, press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, you should hear two small clicks. <gasps> Scheiße, erschreckt man sich da oft. secondary throat pipe to enter calibration <gasps> mode. Nein. Oh Gott, what, the, what, what, what, warte What Warte uh, mal. Something is not what right. One of those notes is out of tune. You ah, may push Scheiße. the button again to replay the audio oh, check. No. Press the color button that corresponds to oh. the incorrect oh, note. Oh, hi. Das klingt doch schon mal besser. I done it! Wo bin ich überhaupt jetzt? Warte mal, da ist das. Ne? Ja, das ist das. Gut. Bonnie? Kannst noch ein Stück? Oh Gott. Great job. Bonnie is in tune and ready for his solo. Let's close him up. Simply replace both eyes in the same order that you removed them, then close up the faceplate, and we'll call it a day. Gott. Erschreckt mich nicht. Nein, da nicht. Ne? Ah, shit. Kannst du mal bitte? Nope. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt hat er was ver... Warte mal, so. Ja, etwas ist schief gelaufen. Das habe ich mitbekommen. Gib mal. Da. Warte mal, kann ich nicht nochmal bitte runter? Danke. Oh Gott. Das sieht irgendwie falsch aus. Äh. Well done. That concludes your parts and services task. Hey. See you next time. Bye, Bonnie. I got it, I got it. Oh. Wollt ihr mich verarschen? oh Gott. Groß gesagt, ja, vorher nur nicht unter Kontrolle. Hm. Yeah. Oh, ein Gib mal her. Schick. Hm. Oh Gott. Wieder, die Sensoren sind schon wieder vorbei. Oh shit. Ah. Okay. Ja. Na, aber weiter. Das heißt, wir probieren jetzt einfach mal Nacht 1 bei FNAF. Na, I got it, I got Aber oh, jetzt ist die Frage. Es funktioniert, wie ich wollte, es funktioniert, wie ich wollte, weil ich schaff. Oh hell no, es funktioniert nicht. Oh Gott, ich kann die Tür nicht. Ja, von du musst jetzt mal kurz warten. Shit. Äh. Oh fuck you. Das ist out of my range, Leute. fuck. Nope, nope, nope, nope, nope. Nice. So. Oh Gott, nein, da geht's schon. Da fängt das Guardians Dings schon wieder an. Oh, nicht mehr raus. Och nee. Okay. Oh, übrigens schick. Kann man das aufmachen? Nee, ne? Warte mal, den kriege ich zu. Aber den da kriege ich nicht hin. Bonnie, du darfst nicht kommen. Oh, das ist aber eine neue Kameraansicht. Lass mich. Oh shit, Bonnie! Mach zu, mach zu! Oh, Bonnie! Hä, wer ist denn... Hä, aber da ist doch... Hä? What the... Wollt ihr mich verarschen? Au. Oh, hi. Guck mal, da steht Chica. Uh, schick. Bitte mach Licht aus. Licht aus. Oh, Alter, jetzt dreht sich schon wieder alles. Vorsicht, Junge. Oh. Wo ist Freddy? Freddy? Wait, what? Karte ist halt komplett verkackt. Oh Gott. Ähm? Ähm. Hallo, Marionette. Hallöchen. Oh. Krieg ich eine neue? Nein? Okay.